мен бүгін әлі соны сауып іш қылып алдым ей қандай сауып іш қылып жана итим бар го алып алайыншы үйдөгү килейген тұрпыққа окшогон ошол итим экөөбүз гулять етіп жүргөнбүз да гулять этип жүрсөк бир киши маршрутқа жетпей жүгүрүп баратыптыр да анан алып апайымды кое берип койдум беле аркасынан колоп барып жеткизип койбодум бе ал кишини чыдап алса эмне болот зато автобуска жетишип калды